家のリトルエミです今回踊らせていただく曲は東日本大震災復興支援曲「花は咲くライズアップ東北」です今日のためにこのメンバーで頑張ってきました笑顔で元気いっぱいで踊るので手拍子応援 Thank you. Sobe, sobe, sobe. して愛が愛しいあの人を